биринчиден жакшы достордон болу. жома менен жакан уюга сен эмне үчүн менин аркама кирсиң сени менен бирдеме болуп кетсе эмне болот эле я кийинки жаңылыктарга өтөбүз борбор қалауызда үч тұрақ жай өрттөндү тилсиз жоо таң өчүрүлдү жабыркагандар жок өрттүн себебин серепчилер аныктоодо күбөлөрдүн айтымында өрт тез арада үч тұрақ жайды каттаган өрткө өз алдынча бөгөт коюуга мүмкүн болгон эмес Тағы жақсы біздің үймесе? ә? отқаным, деп отасың түн ба? Айырмасы қайсы кімден үйі? Оның барын біз әйбіз. Жоқ, кішіне настроениені көтіріп қойын дегім. Ова, настроение. Ештеңе қалмай қалып тұр. Жака, егер сен ақшаларды айтып отсаң, анда алар күйген жоқ, аларды мен алғам. Мен тегі білесің теге дубайға кетемін деп жатпадым әлі анам дубайға кетпейлі саға сюрприз қылайын деп мына шакекті алғам ушунча жылдан бері сага белек берлек мен деп бул сага канча турат экен сегиз жүз доллар бұл емес көп болчу аякта акча канчалык көп көп бір нормальный квартира келмек ел мен да жашамақпын осы Емне, менің ақшамды уырдап, ұшыл шакетті беріп қойсаң, бақытлы жашап қалауыз деп ойладың бе? Қолыңа сен не нәрсе келбейді. Жоғалчы бар, Апа, бары жақшы ей жақсы ле мұш, шкафты аябай жақсы көрчүмүн да Чамбыман қымбат қалған да ештік болбайды тапа, мында шкафтына далайын аласыз сөйін жүр! не олды? Қарш! Өрттен бөптір айтпадым білі? российский мангал еш нәрсе болмайды деп <laughs> Ай, ата. атаңдан гөрі документтерді анан эмне кылмай болдуңар азыр ойлонуп атабыз кайсы жака барарыбызды а биздин общага келип жашай бергиле да а бирок азыр орун жок да рахмат рахмат эми бир айласын табабыз да мамамдын подружкасы дачасына чакырган болчу шаардан таппасак ошол жака барабыз го а ооба ошол жакта эле сонун болмок да азыр бизде чын эле орун жок болуп аткан а так биздикине келсеңер жакшы болмок сен вообще қайырған жоқ ұқсайсың ә қайғырғанда білмеймін мұның бәрі ойымда немен күлесің просто бұл квартираны сатып аларда страховка қойылып қой оның бәрін страховая компания төлеп береді жоқ барыңды жеңіле о hazır алло эки minuttan бар мен жөн эле чалган жокмун серьезно sülüşeyim дегем бир минутта элүү секундаң калды абай эмне эле болуп атасың жолугуп gerek. керек э жолукпай эле айта Senden сенден башка толтура проблема болуп атат болду чалып мага ушул жерде вот егер де өрттің шығышына адамдың қатышы жоқ болса біздің компания бүт толығыменен мойнына алады а егер де адамның күнәсінен болсачы адам бүт толығымен жасайды да законды түрде жаңағыны қарашы бар екен кәлгіле ақерке жол құшақтасып болшы ей алтындай қошыналар мен сілерменен танысқаныма қуаныштымын қандай ғана күнді бастан өткеріп едік жақшыны да көрдік жаманды да көрдік мен мындан артқысы жақсы болып кетеді деп ішенем. эме баса ә, сіздер қай жаққа барарыңарды бұл болмаса просто ертерек шешіш керек деймін да қадырбайке сарсана алып айлы қойыңыз біз қыздарымды әлі өледі туғандарымды арады окшойм менің например шаарда туғандарым жоқ біз гостиницада жашап тұрабыз ғой қай гостиница мен квартира снимать етіп атпаймын осы жақта жасап тұр ғой жаққа жүрсең бір минутқа олар сен кім болған ұқтың ғой? сен кім болды сен көрдің осы базардың барын ұқтың ба ұқтың мен өй е мен өрттеген жоқпын квартираларды мен өрттеген жоқпын ой романтикаламды свеча күйгіздің да е анда сен үйреткенсің маған романтика қыл деп е өліп кетейін мен қылған жоқпын өліп кетейін неге отасың қарай өлсең өліп кетші е болдычы эмне бала үйлеп атабы ал өлгөндө балам койуптучу Sus, sus kasın anlat. Al öldür, қарап сен жамандаба сөздерің сен жақын алпа кандай болбосун ал сага таарынбай жашоо бир келет кошунаны таңдабай кайкырбагың досум биринчиден ынтымагың болсун ошондо сен бактылуу болосуң жакшы күндөр алдыда ай ай ай ай ешнәрсеңіз еже ешнәрсеңіз білмеймін айланып ой өрт эмнеден чыкканы белгилүү боло электе ай силер жашадыңарбы силер төлөп бересиңер ай уктуңарбы деп атам антиги страховая компания караштырып атат да себебин аныктап чыгарат да мен больницадан шығайын больницадан шығайын ал мен сіздерге көрсетемін алло ауа райы бүгін сон жолдағы түп түз екен райы бүгін өзгөчө жакшы го э ата жанар айтпадыңыз ба ооба айткам адилет сенин башың жакшы эле иштеп атабы ғой ооба мика сенің басып эле атасың ооба сизчи кудагый түшүндүм сизди куда түшүндүм сиз бүгүнкү биздин ситуацияны жакшы эле деп айткыңыз келип атабы ооба баары жакшы болот үйгөй көйгөйдө чечилет жана шустрый бала айтпадыбы мен азыр силер көчүп барган жерге туруп турайын анан өзүм үй алам да э кудагыйым сумманын канчасын алып кетесиз баарын эле макул жок эки жүз элүүсүн эле макул 가. 아. тұрған жеріміз жақын эле қалды а то менің ішім бурям глоит небо кроит болып атат аз қалдық аябай жақсы районды да менің подружкам тиги жарым жылга москвага кетип атат анан проблемалар чечилгиче биякта жашап тургула деди вот уже жетип калдык дарбазасы аса мындай ей түсіндірейін е қояды қоя тұрсың түсінбеймін ей мен дағы бір жолы келіп газонға түссің ырғыт адам ұқтың ғой менің итім емес деймін ұғып отырсың ба көтеріле тамақ беріп отпадың келе сол итіңе жөніне тамақ беріп қойдым білмеймін кімді екенін болды онда көніп алады да бүйтті келе береді таймаймай значит сенің итің бұл анда сен дағы менің итімсің анда эмнеге эмнеге өткенде келіп үйден тамақ ішіп кетпедің міне ошон үчүн ушул үчүн мен үйүмө вообще барбайм мындан кийин вообще барбайм келбей эле кой барбайм силарды тааныйсыңар барбайм келбей эле кой барбайм үйдің қошыналары ғой атам ұқтың ғой Байкілер кішін арырақ жылы олғач. қатты жай сөйлесіп жатқанды көрмейтасың ғой не оған адамдар ма олар никакого уважения жолды тозып алыватыңдар ғой Тұрғай мол жерде түнеген жол а мына мен менің подружкам жүргіле ой <laughs> ел алтындары そう。うん Билайн компаниясы өлкө боюнча интернеттин сапатын жакшыртты эми сиз сүйүктүү сериалыңызды жогорку сапатта көрө аласыз күтүүсүз жана тоскоолдуксуз алло улук брат кандайсың <laughs> жакшы жакшы э улук мен азыр короче квартира іздеп атам. бірақ осы квартира тап жақта сен жашап тұрсам болобу? ғой ә, не болды бізді деп атып, өзіңнің аяғыңды үйден қуып шықты анан ей эм кішкене понт болып атат проблемаларчы үйіміз өрттеніп кеткен ұқсаң керек аны жолыққанда айтып беремін шашпай иә брат біз үйде емеспіз аялым экөөбүз. туғандардын айылға кетіп қалғанбыз туғандарың балконда жашайбы э давай э брат э бир эки эле күнгө э коңур тартпаймы өліп кетейин э өзүң бутуң сасы туктуң го э алло э брат қандайсың, э қандайсың? е мое э эми биз ушундайбыз да қарабайсың. бизге керек болгондо эле да а бош ба? давай давай анан аймакпы ал ала кой ала кой алдыңа кет капкара болуп таайтасың эле өзү кандай анан кызым эмне жаңылыктар жакшы эле жүрөсүңөрбү жаака ой жакшы жакшы эле апа могу сүрөттү алып салсаңар болбойбу Маға жагат ушу дания аркылуу турмушка чыга алсам баары жакшы болот беле да апа жомаң да үйгө келбейт а бир сет келбеген деле жакшы бул сүрөттү көрсө дагы кызганмак атаң менен деле уруша берет ушу биринчи сүйгеніңе тұрмышқа шықсаң жашауың башкача болот беле деп ойлойм да апа кечикке келе айт болды болды болды болды и жоман кандай жүрөт анан эмне иш кылып атат жақсы эле тиги үйді ремонт қылаймын дегеннен біз сіздердікінде тұрып тұрсақ па дегенбіз ой азамат болған қанда а бирок квартира силердики эмес да аны ремонт кылып эмне кыласыңар атам кандай жүрөт апа жакшы элеби тиги ичпей элеби жакшы ичкен түйі гаражда машинасын жұқып жүрсе керек андан сарсана болбайлы ғой красавчик қандайсыз же ой құрын сындырасың ей тамашалатын қандайсыз чоңайып қалып тұрсың чоңайдық қыздардың бары артыңнан жүріп қалады ау қаяқтағы қыздар азыр деген ұқыш керек те тұр апа ой менің азаматым бізден үй бүлөнүн үлгүсү кыйыны а девушкаң барбы бар ба. бир кыз менен сүйлөшүп апа Саны аны кайдан ой инстаграмдан көргөм ай апа заман болып болып кеткенсіз ғой сіздерден қалышпайын деп әрекет қылып жатамын да <laughs> жана тик токқа да жазылған жатам <laughs> ә, келдің бе келдім Емнеге келдің келдібек эмне келдібек сізді көргені келдім жомартың үйден қуып жіберді жақсы асырағаны келдің бе бол деме қызыңды күнде көріп аттың біле мен саған мұрдел айтқан жомарттың еш нәрсе қолынан келмейді деп өзің ата өзі қиырат емне дейсің ата ата жүрің сен мешітке шығып таза ауа жұтып келелі ата жоқ мен ауа жұтып келген анда анда жүріңіз тамекі жегіп келесіз ата не қыласыз аны маған айтып андай керек жүріңіз жүріңіз ата сен эми атаңды билесиң да эртең эле өзү кечирим сурап келет досторуна жоолугуп ичип алган турбайбы кызым сен анын айткандарын оюңа алба а макулбу оюңа алба коколуп кетейин алтын эженин көйнөгү сонун жарашып калат экен э жакшы экөөбүз бир размер кийебиз так ресми чыгып кеткен турбайбы авиасейлстен заказ бериш керек да уже алайын деп атасызбы қай қалай кетіп осман кішкене больницаға көріне алсаңыз болмақ қой бары жайында бұл ежең менен кете берейін москваға асында болған бизнес партнерлордун баары ошол жакта султан сагынычтын айынан алардан кол үзгүм келбейт эми кудайга шүгүр акча бар ғой <coughs> алтынай убакыт аз болуп калбадыбы кетпейлиби каякта жүрөсүң алтындарым бұл бул үйдү өзүңөрдүн үйүңөрдөгүдөй көргүлө мен силерге ишенем қорықпайлы барлық нәрсені қолдана бергіле еш нәрсесіне тигіле сындырып аласыңар бұл үйде қонақ екенімерді ұмытпаңлар атик сені бұл үйге қожайын қылып таштап кетіп жатамын анткени мен саған ишенемін папаны да машинаңызды маған қалдырып кеттік пе таптың кеттік анда тигил эме чемоданды болгула алем дүкенінен қалаған тәуіттегі бардық жыл мезгіліне лайықты үй бүлө мүчөлөрүнө бут кийим таба аласыз түркиянын белгилүү өндүрүүчүлөрүнөн сапаттуу бут кийимди жеткиликтүү баада ала аласыз эң башкысы ыңгайлуу баалар сизди таң калтырат анын үстүнө азыркы алтымыш пайыз арзандатуу баарыбызга керек эми сапаттуу бут кийимдер кичи райондун жашоочуларына алда канча жеткиликтүү болуп калды бардық баардык үй бүлө мүчөлөрү үчүн бут кийим жарым жылдың ішінде үшінші авария ескертіп қояйын саған барын өзің төлейсің түсіндің ба түсінікті қалысбек әке түсінікті түсінікті жоқ жоғал дедім тынчлеби я ең братан бұл бампердің ремонты где то 200 доллардай болады ғой деймін е ғой ұмай 200 доллар болбойт мұның ашып кетсе беш сом болады ерунда эле ғой мына е сен вообще кимсиң я эми мен тетил жақтан мо дтпны өз көзүм көрген көргөн кишимин свидетель деп коет мени сен сарыга өтүп кеттиң го 200 эки жүз қой коеюнпи байке гаиге чалыңыз да гаи келип териштиргенде анан билинет кимге кім төлөйт экенин анда чалбай эле чалбайлыңыз беш миң сомбу ладно беш миң сом менен эле бүтүрөйлү ну вот это другое дело абайлабай да э эки жүз доллар дейттим эле сен сары светтен өткөнүн көрүп калганың жакшы болгон турбайбы болбосо жакшы эле акчага сынмак экен жок байке мен эчтекени көргөн жокмун да наугад эле айтып койдум сизди сындырган атпайбы рахмат анда эч нерсе эмес мындай ситуация көп эле болот да Э, эми водитель жоқ алып кетиңби өзүңүз айдап алдыңыз да ичип алгам да азыр э байке негизи аябай эле чоң үй экен э беш үй бүлө бат батчудай го э кыштын күнү канча тонна көмүр жагат болду экен булар бирок сонун экен мага жакты сонун экен бирок биякта связь кармабайт турбайбы мен бирөөгө чалмак белем оа жумуштан жазыш керек болчу кайсы жумуш кино тартып берсин деп серьезно молодец ой класс сен егер кино тартып қалсаң мені шақыр мақұл бұл жақсы бір қон. мындай қарыған любовниктен басқасын любойын ойнап бітемін атасы жаш білесіз ғой соны айтып отпаймын, қарыған любовникті ойнай албаймын а жаш любовникті өлтіремін ғой жөн е тиги машине чыгып атпайбы ошол жерден оңға бурласың Оңға? байке оң жақта пробка көп да а солго бурулам анан ар жакта айланып келебиз мен бұл шардың көшелерін бес қолдай білемін көріп сияқты пробка был о үйіңіз чоң екен да могу техпаспортту тиги бардачок салып салбаймынбы жок жок жок тимеле кой тура берсин Амель. Эй, Азыр. Осаға. Э, жоқ айке, бұл көп та. Э, ал дейм, сен болмағанда мұндан көп қаратмақпын. Жоқ айке. Ал дейм. Рахмат. Э, Джома. Э? Сен қайырды іштейтілі? мен өзімнің тіге жеке бизнесім бар салон красоты қап саған бір жұмыс берейін дедім әле э, жо байке тіге эме да э, ал тиги аялымдыкы салончу а мен азыр мындай э, азырынча жумуш жок безработный <laughs> анда эртең саат экиде ушул жерден кетем э макул сүйлөштүк и <laughs> чымын көп көпкен бияқ жақта анан бир жакшыраак кийинип алчы э костюм шим а макул <laughs> жакшы туруңуз қандай машина жақсы не керек еле бұл районда мындай проблема бар білесің бе жаңағы су бойынша э, напор напор напор жетпейді арамен мен сенден сұрайын деп жатқанмын бүгін біз э, баняны толтырамын мен өзім э, анан мен огородты суғарыш керек а мен не жардам берішім керек сіздерге ағай біз сұрап коелу деп атабыз кезек кімдікі болады қандай болады ошо кезек жағын чечип алалы деп атабыз бүгін негизи кімнің кезеги эле силердики да сууну біз алышыбыз керек ооба силердин кезек ошол кезекти мен мен алсам болобу бүгін ей аны мен ойлап таппадым ба ем сен ойлап тапсаң мен сөйлесіп қойдым уже сен сөйлесіп қойсаң мен сенімен сөйлеспеймін қазір сен мені міне қорқытасың мені е мен сені қорқытқан жоқпын мен міне қорыққандай болып жатамын мен қайдан білемін қорққандай болғаныңды сен қорқытпай сөйлесің ғой байкелер байкелер байкелер кімнің кезі екенін өзің өрле шешіп алғаншы иә анан ақырынырақ сөйлеулечі жақта қызым ұйықтап жатады ойға аласыңар айтпадым мен сөйледі постоянно мамтесің деп мен қорқамын мен қорқамын мен қолыңменен ұмытпайшы постоянно ұмыта бересің сен меніші әділет ау алтын ай жече алды огородты суғарып қойсын деді ұмытып қалыптыр блин ертең албайлы бүгін просто аяғы шаршадым мен анда жуынып келейін М -м, Женщина. Владик, <laughs> там ошла. жетпей қалды азыр ештеңені білмеймін бүгін менің кезегім өзің айтпадың ба өзіңер шешіп ал деп мына өзіміз шешіп алдық апей е ушуга ыраазы болчу и так эле ызы чолуп келдим жардам берип койчу киргизгенге мам эмнеге ээлеп атасың жок балам ыйлабай биз каяка атамды күтпөйбүзбү эмне ата эми акырын жатып калызыэ тур атаң оз десе карасаңбы менсеи бар Эме, Жака менен Диана біздікіне келіп, жашап тұрсақ болады деп Э, Е, жоқ мекі. ар кайсы нерселердин барын ойлап чыгарбачы? Алардың күйеулері бар емес пе ошолар бірдеме ойлап тапсын. Тем более балдары да толтыра алардың. Алияға тыныштық керек. Апама жақпайды бұл идея. Просто мен уже... Жоқ, Мека. Ата айтып қойыңызшы. Бұл, Меканықында кылып телефон телефонду. Ата, мен сізден нерсени сурап сұратамын мен балам мындай учурда деген бири жардан бір бербесек болбойт бөйтті. дагы кимиси келип калды мен барып ачып келейинчи мынекей лично мен каршымын айтып кой адилет уруксат берген жоқ деп адилет жок да киргиле киргиле кире койгула жүр кире кой кызым кандайсыңар қыздар? саламатсыңар дагы бир жолу кандайсыңар бизди конок кылып турсаңар болобу кичине аябай кечирим сурайм просто адик о кандайсыңар келіп ғой сразу эле мага чалышыңар керек болчу да кандайсыңар мен силерди лично өзүм тоза алмак болчумун да ай ушундай убакта негизи бири бирибизге жардам беришибиз керек да туурабы тем более кичинекей балдар менен экенсиңер жүр киргиле эмне турасыңар мека чай куйбайсыңбы жүргиле киргиле жақында эмирчик жақшысың ба жүр гүлзар жүр біле бияққа өте бергіле бияққа отырып бергіле сенің күйеуіңе оскар берсе болчудай болып қалыптыр ей <laughs> шыншалықты адам өзгереді екен ұятты құдай құдай құдай құдай әй кел чайдан ішелі Келгенге рас болмадым мен жолым менен шынайы ынтымақта қала тілдесіп қайра дая тура туғанға қол сұнғанға дайыма қайсы жерден кірсең да жерді автоматта қол шынайы ынтымақта бізде бүйрек қырғызстанда тургуну бул үйдүн болу кандай деп ак жолда ызы чуле болса бул ремонтто же бул жома чын жүрөктөн тоодо жөлүк бара калып жардамга тани десем дибаке алар мага ине ага бул көчө бир өлкөдөй таянып көлөкөмдөй батарейкасы жылуу түшүндүр көмдей батырып районда региондор чогулуп бешке бир легиондой ак ниеттүү ондош тесегин мыкты эмеске жаңгелген домкомдор фонду ачып ачкычынды штаб көшөчү көтөрүп орунатын шабанан от тигизип балкондогу гипап үйдү ак сүткө малып сарымайда шабаптыр уймандуулар ынтымакка багы ыйып бек утасак батасын берип торгоо тургузуп жаманы менен сыйлаган бак сүйүнчүлүк кабар менен бөлүшкөнгө кошуна кранда суу каптасын малыгын алып келген кошуна сырдашып жаңылып таратып бибиси кошуна анан плохо анашка келген кошуна